मुझे गुरुदेव के चरणों में सत सत वंदन सत सत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से मैं भावना व्यक्त करना चाहता हूँ पूजन करते हैं वंदन करते हैं मंडलेश्वर की इस धरा पर आपको नमन करते हैं मंडलेश्वर समाज की बस यही भावना आप स्वस्थ दीर्घायु होकर यूं ही करते रहे धर्म देशना यूं ही करते रहे धर्म देशना त्रिकाल नमोस्तु त्रिकाल नमोस्तु पूरा समाज बहुत कृत कृत है बहुत ही हर्षित है मेरा गुरुदेव प्रश्न है कि समाज परिवार और सेवा क्षेत्र में हम कैसे संवाद स्थापित करें जिससे विवाद न क्योंकि विवाद कुछ समय बाद बैर का कारण बन जाता है शब्दों का विवाद बातों का विवाद जिसमें कोई भी एक दूसरे के प्रति कोई बहुत ज़्यादा दुश्मनी नहीं लेकिन विचारों बातों के विवाद बैर में बदल जाता है जिसको सुलह करने में बहुत दिक्कत आती है तो हम कैसे करें समाज परिवार और व्यापार सेवा क्षेत्र मैं सर्विस करता हूँ वहाँ भी काम में कहीं ना कहीं ये दिक्कतें आती देखिए विवाद को निपटाने का बड़ा सरल विवाद को टालने का बड़ा सीधा सा तरीका है वो है वैचारिक सहिष्णुता का विकास अपनी हाजमे को थोड़ा ठीक करो लोगों की बातों को हम थोड़ा इग्नोर करना सीख जाएं, नज़रअंदाज करना सीख जाएं, त्वरित प्रतिक्रिया न करें हर बात को सकारात्मक लहजे से देखना शुरू कर दे तो कहीं विवाद की बात नहीं विवाद कब होता है जब कोई व्यक्ति अपनी ही बात पर अड़ जाता है तब विवाद होता है आपने कुछ कहा मैंने उसे काटा मैंने उसे नकारा आप अपनी बात को सही सिद्ध करने पर तुल गए और मैं आपकी बात को गलत साबित करने में अपनी शक्ति लगा दिया अभी हमारे और आपके बीच संवाद हो रहा है तुरंत विवाद में परिवर्तन हो जाएगा यदि मैं आपकी बात को आपकी जगह खड़ा होकर आपकी दृष्टि से स्वीकार लूँ तो विवाद कहाँ संवाद संवाद तभी प्रकट होगा जब हम सहिष्णु बने चाहे समाज का विषय हो चाहे परिवार का विषय हो या सेवा क्षेत्र जीवन के किसी भी क्षेत्र में इसकी जरूरत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु